Kasi hilig ko naman mag-drive. So. no, tracking na lang, oh. Single, mm. ah, single driver? Single, single. So, ang biyahe mong to, pupuntang California? Puno California yung pusa. Wow. Either California or El Paso, Texas. Border. So, itong truck na to, sa company pa lang? Company pa lang. Uh, balak mo bang mag operator? Balak. Okay. Siguro, one day, balak. Oh, one after two years. After this year, Oo. Oh, oh. uh, mag, parang magkaano na ako, parang mag-open ako ng business. Oo. Oh. Right you guys, uh, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa ano tayo? grass. Sweetgrass. Sweetgrass Montana. Nandito tayo sa I-47. Hmm. Oops. Yeah. Kaputik. <laughs> oh. Eh, ito kababayan natin. Kapangalan natin ko dito? Neville. Neville. Neville. Neville. Neville. Calgary. Yan, Calgary. Ito na... Uh, Pakilala eh. Oh niya ako. 807, si sabi ko. Oo, oh, si Cortapia. <laughs> Wala, naka, naka-flip na ako kanina eh. Kasi, oh. ang haba ng pila pa kaya. Doon pa kami sa pinakababa ka kanina. Tapos, unti-unti lang umusad. Eh, naka-flip na ako. Mga, ano dalawang oras na ako dito eh. Nadaanan ko rin kaganina yung ano, yung... yung Grabe dyan. Sa may bridge yung matinding lugar dyan. White out. Wala akong oh, makita. Talaga wala kang makakita talaga doon. Nakaano nga lang ako kanina, 50 eh. Oo, oh, sunod. Sinusuntan ko lang yung mga ano eh. Yung mga nandoon kaganina na nagpapatakbo. oh, grabe. Okay, mahirap yun ang at ah, dito na naman yung kalaban ng tracker guys uh, Mga ganitong mga panahon kasi alam nyo naman wind, Snow, winter, taglamig na First winter ko ba to? Bago driver din ako Ay ah, bago ka lang? Kailan mo lang nakuha yung lisensya mo? Nung April Ay, at least summer Pero Aba- nag-training ako winter oh, winter ka nag-training, bagong driver din Anong company na? Pro hmm? Pro, pro, proponance, oh, okay tapos anong uh, ano, anong anong base mo? Saan ka nakabase? Sa Calgary tapos mostly ruta ko is uh, California. Ay, ito papunta California to. Hindi ko lang cellphone ko kasi baka tumunog. Binigay mo na yung papel mo, Dan? Binigay ko na. Teka, teka. Kunin ko yung cellphone ko baka tumunog eh. Ah, hanapin ako at least kahit paano pag nakuha ka ng cellphone ko tawagan na lang nila di ba binigay mo yung cellphone mo doon mm-hmm. putik ko oh palit. Oh, putik guys. Kaya nga. Para pag naramdaman mo tinawagan ako, trust na lang tayo dun. At least, sa ngayon, nandito. Kausapin muna natin si kaibigang Melville. Neville. Neville. O yan. Ilang taong ka na? Parang bata pa. Taka ano pa. 30 ka pa lang. Binata ka yata eh. Ano na? Ah, may... Ah, may pagkila ka na. Ka-GF pa lang. Kaka-engage pa lang. Ah, kaka-engage. Kaka-engage pa lang nung 28. shout, out, shout out mo yung ano, yung girlfriend natin dyan, yung girlfriend mash. Hi, Jonalyn. Oh, okay. Nandito rin sa, paano to? Ah. Nandito sa Calgary. Nagatid sa akin kanina. Oo. Oh. Yan, uh, eh, Jonalyn, uh, dito si, ano? Neville, Neville. Neville, oo. Oh. Ah, nakita niya ako ganito, kinatok na ako, nakidlip kaya ako nung kanina, nung kinatok mo ako. Akala ko nga, kakatok sa akin yung Sinusu yung, yung ano eh. <laughs> Oo, mag-ano na pero nandun pa nga tayo sa baba ka ganina. Kasi nag ano ko, inatid ko yung papel ko dito, naglakad ako kasi ng person. Oo, oh, naglakad. Pagbalik ko, Nakalala mo? Oo. Oo oh, kasi yung wow. meron din isang trapper dito sa ano eh. Oo, oh, kaka ano lang ata eh. Oo, oh, nandun. Ma maputik. Kailangan meron kang ano. Meron kang talagang boots. Oo, oh, yung pangganito. Eh, pero anyway, kakaroon ko naman yan. Yung, yung pangganito talaga, na kahit pa paano, iapak-apak mo sa kung ano-ano. Kaso nga lang, siyempre sa truck, hindi mo maiwasan yan kasi talagang madumi. Madumi. So, dumating kayo ng Canada, permanent resident ka. Ako? Ah, matagal na ako dito, mga 12 years. Oh, ah, 12 years. So, dito ka na pala talaga parang nag binato. Wow. Okay. Tapos Tapos wala naisip ng mag-drive. Mag-tracking. Oh. Oo. Oh. Kasi hilig ko naman mag-drive. No, tracking na lang oh. Hmm. Single ka, single driver. Single, oh. So ang biyahe mong to papuntang California. Puno California yung ruta Either California or El Paso, Texas sa border. Oh. So itong truck na to sa company pa lang. Company pa lang. Balak ah, mo bang mag-owner operator? Balak. Okay. Siguro, One day, balak. Oh, one after day. two years. Oo. So ganyan naman talaga mga kaibigan eh Siyempre makakuha man ng experience Kahit ako naman nung, nung ako Nag-jump ako dito sa tracking Hindi naman right away ano eh Owner operator, owner operator eh Pumasok muna ako sa mga ano Sa company uh, ano, Nakakuha experience Hanggang sa ka ano Naka, nakapag Ayun sa, natuto. sa company naman namin uh, After this year Oo. Uh, mag, parang magkaano na ako, parang mag-open ako ng business. Oo. Mag-subcontractor ako sa kanila. Oh, okay, so... Parang stepping stone daw yun for ano, oh. operator ko na. Ah, so balak mo rin talaga. Oh, maganda rin yun kasi ang puhunan lang naman yun eh, yung masipag ka bumiyahe eh. Mm-hmm. Kung gusto mo magkaroon ng truck, kasi sa simula, uh, sacrifice, babayaran mo muna yung truck. Kasi okay. binabayaran naman natin yung truck talaga pag nakakote ng truck babayaran mo pagkatapos mo bayaran eh, yung ano yung binabayad mo noon ibubursa mo na ngayon yun oo yun yun ganyan talaga yung uh, simula ng pagiging ano uh, sa trucking industry pero lahat naman talaga nagsisimula sa ganun eh ano, pinakamaba muna oo baba muna <laughs> mm-hmm. pero at least kahit pa paano ano uh, gamay mo na yung pagdadrive ng ano pero Nag-fishtail ako kanina eh. Gumanon yung Ay, ko, yung umangin. Ay, oo. Oh, Nakakatakot. Kala ko Pagka... matajacktype ko oh. na pero ginasang ko ng konti oh. para dumiretso. Oh, tapos hmm. yung ang kapag kaganon medyo matajacktype ka, ang uh, huwag kang pre-prelo. Pipitikin mo yung trailer, ano mo, yung trailer ano? para dumiretso siya. Panata mo ng gas. Oo, panata ng gas. Tapos trailer. Pero gas lang inano ko para dumiretso. Para dumiretso lang. Oh lakas kasi ng hangin kaganina rin doon at saka wala ka halos nakita eh nakakatakot oo itong load nyo saan yung ginawa to? sa all-in wheel sa Red Deer oo Ibig sabi naman sa ano Carhill Car Hill uh, High River oh, papu oh High River papuntang Chicago naman ako pero nabiyahe ko rin ng ano ng Vancouver nabiyahe na ako uh, pati Victoria oo oh, nakasakay ko na sa ano to oh, okay grabe na experience din yung pagsakay sa ferry. Oo. Hindi naman, nakilala mo ako. <laughs> followers mo ako eh. Ay, salamat, salamat. Oh. Okay, pro. performance sabi niya eh. Woo! oh, kaya nga eh. Hindi na tayo aakyat sa mga loob ng truck. Alam, mga truck natin ha. Kasi, ano eh dudumihin lang yung truck ni kaibigan hindi na natin naakyatin tsaka na lang buti sana kung summer ngayon oo oh, kasi kapag ka summer ngayon mabuti sana eh ah, eh nakaraan nga nagpa, nagpa ano lang ako nag, nag nagpa-truckwas ako ngayon madumi na naman no madumi na naman wala tayong magagawa lamig wala pa nga ito eh. Kumbaga sa hindi pa nga nakakakalahati ito eh, no? Marami pa. pang kumbaga sa sisimula pa lang eh. Anong ah, pauwi ako last time? tayo, tayo. Kasi medyo humahangin. Marangan mo na tanahangin. <laughs> 4 days ago, bago ako mag-reset, ayun yung bukso ng ano. Ayun, yung oh. madaming na aksidente eh. oh, oh, dyan sa Highway 1? <laughs> Oo, oh, sa Highway 1. Oo, oh, dyan sa Alberta. From, from dito sa, ano, sa Great Falls, oh. hanggang doon, pauwi ako. Talagang black ice, isolate. So, ano, so nasaan ka nun? Nan, na ako. Nandito Pero, na ako. Pero hindi ka uminto. Hindi na uminto. Dadaan lang. Dadaan lang. Oh. You're supposed to be na 3 hours nakapunta doon from border. Nakapta ko na limang oras. Oo, oh, yung tatlong oras lang mula dito sa border hanggang Kakagal oh. yung tatlong oras lang yun eh. Inabot ako limang oras. Ma maano pa yung ano ko, magbabiolation pa ako. Kaya nga, eh, dahan-dahan lang. Pero kapag may makita kang nahihintuan, nahintuan mo na vlog. Pero gabi ba yon no? Gabi, gabi. Mga alas 12 na yon. Ah, nag-start ako mga ano, alas 7 ng take sa doon. Kasi kung, kung gabi, nako po, kapag ah, kagabi, iniiwasan ko na mag-drive ng gabi kasi ano eh, magulas. Madulas. Ah, kapag kaganon eh, ha, ah, titingin na ako ng tutulungan ko bukas na lang, sacrifice ah, na, na lang yung sinabi ng safety namin Oo. so next time babayaran na lang ng layover mm -hmm. kapag bilaw yung extreme na stop na lang oo ah kaysa ma-accident ang bago tong truck na to ah. bago tong ito bago yung binigay sa akin bago nito bago tong uh, ano niya, ginagar niya oh. makintab pa eh wow oh. oh yung unit yung binigay sa amin mm. bago eh ang uh, sa akin wala na, medyo ano na to. Uh, ah, Alas na Ano siya? Yung sa'yo, iba yung parang pinaka ano niya dito. Yung kasi design yan sa ano eh. Design ah, yan sa o ah, oh, sa freightliner eh. Woo! Hmm? Pero parang bagong install to ah. O oh, pati itong truck bago rin. Bago rin. Wow! Ilan na tinatakbo niya ang truck mo? nasa 130 km na. Ako sa... Ando, ah, so ako na, parang ako, dalawang, dal, ah, malamang dalawang buwan pa lang yan. Higit. O tatlo. Hindi. Uh, hindi kasi, unang dininive ko yan, April. Uh, ayun, ako na nagbuild ng ano yan. Ah, so, oh, okay. Oh. 2022 model kasi. Mm -hmm. Maganda rin ang gasolina. Maganda rin. Hindi mo gusto na dapat na yan. Ano yun lang? Oo. Medyo gamay ko na yung ano dyan, kung paano... Oo. Kasi kasi siyempre, mga ano lang naman niya, yung kung saan ka nagsimula, doon naman talaga yung magiging ano mo eh. Mm. So balang araw siguro, pag kumuha ng truck mo, freightliner din. Siguro. Alam mo, kasi oh, kasi uh, gamay mo na yun eh. Kahit naman ako eh, nung ako dati, ang unang drive ko, Volvo eh. Kaya Volvo na rin yung ano ko eh. Pero lahat naman ng truck maganda eh. Ayos naman eh kasi nandito naman sila lahat sa ano eh, sa karsada eh. Wala namang hindi pa, wala namang pangit eh. Wala naman yung sinasabing ay eh, wag yan kasi hindi maganda yan. Lahat yan ano yan eh. Okay yan eh. Hmm. Ayun na, ilang beses na lang sa bahay dito. Yung nag-dip yung tulad. Oo. Mga, ano, mga minor lang. Oo, oh, minor lang din naman. Ah, madali lang din naman. Ayusin mo. Saglit lang mga sa kamay mga kaibigan. So paano mga ano? Nilpil, thank you ano. Oh, paano. Oo, papasok na rin ako sa <laughs> loob. Masakit sa kamay. Oo. Oh, ingat ka ha. Sh shout out na lang sa mga ano diyan, Oh. Yan, shout out kila Pinoy Trucker, Pinoy Maneho. Sino ba? Yung mga nagbablog diyan. Ah, uh, yan, si Kilomano. Yun, sa, sa pamilya ni kaibigan Nelville. Sa girlfriend niyang si? Jonalyn. Jonalyn, okay. Ingat ka kaibigan ha. Ingat din, ingat din. Salamat sa mga ano, nahon. Okay. Yes! Mga ibigat. Ay, nga sakit sa kamay. Oh. Pasok muna tayo dito sa loob. Ah. Iwasan to mga kaibigan. Oh. Wala na. Ha. Maputik na yung ano ko. Itong ano natin dito. Ano gagawa? Tag ano eh lamig eh tapos aantayin ko na lang mamaya kapag ka ano uh, tawagan ako dito buksan ko yung sa likod tapos aatras uh, tayo doon at pagkatapos may inspection tayo tapos tsaka tayo lalarga mm. ayun mga kaibigan tante lang tayo watch you guys nagbabalik tayo nawagan na nila ako nila buksan ko na daw yung aking ano aking uh, likod likod trailer buksan natin yung likod trailer tapos matras tayo sa door number 3 tara para mabilisan na to woohoo hmm? oh. <laughs> Oh. Dire-diretso Door number 2. Magkapalis na yung ano doon. Oh. Oh. Ayos! Kailang natin umalis yung ano doon. Ayun, 1, 2. dalhin ko to sa loob tayo lang natin yung alis yung reg na yan tayo naman Baka na ako. Baka na ako, Tom. hmm. oh, lamig siya. Wala pang ano eh, malamig na. Okay. Ikutan natin. dito tayo imikot para makita natin talaga kung anong indoor ano tapos antayin ko na lang yung papel number 2 yan number 2 turn right on Griffith Avenue then take the first left oh Lloyds tapos i-choke natin yung wheel tapos dalhin ko yung ano dun <sighs> okay dumi palitan ko na lang mamaya yan sa loob chok muna natin ah ramdam ko na sa loob ano ano na sila nagsimula na Lamig. Takbo tayo. ay Guys, need this? Or you want me to throw it? You can toss it. Toss it? Okay. Alright. Can, and then you guys can call me probably or you guys go in there. We'll just give you a call when you're done. Okay, thank you. Yes, Alright. Mm. Alright guys. They are giving us a call. Woo. Ah, mamaya na pag andito ako, hindi bababa pa ako eh. Alright. Kaya lang sarili ko sa... 6 hours and 51 minutes of remaining drive time. James, on duty, ah, meat inspection. Okay. Ayan mga kaibigan, abangan na lang natin ulit yung tawag nila. Para sa ganun, ibigay, natin, ibigay sa atin yung uh, certificate ng mga papel. Oh, baka bang lang tayo. Ano kaibigan, meron ng tawag, ah, ang bilis oh. Okay, sunod natin. Mm. Hello? Hi, you're all done. Can I get you to pull completely out of the door? Did you get another truck in there that needs to do your paperwork? Oh, okay. So it's done? Oh, that's so fast. Okay, so uh, I want... Pull, pull, pull, pull out and then go to your office? Okay, thank you. Okay, okay, bye. Wow! Oh guys, ang bilis. Uh, babayin ko lang. At uh, alisin lang natin yung ano, bilis wala pang mga ano wala wala nang ano hindi na, na wala pang 10 minutes mga 3 minutes lang yata yun Woo! alright close lang natin to yan tapos babante natin doon sa may harap doon tsaka ko sarado tapos kunin ko yung papel rights Okay, pull out completely sabi nila eh. Malinaw na malinaw na may sabi. Tapos kunin yung papel doon. Dito, park, park lang ako dito sa diretsyo na to. Sabay kunin natin yung papeles doon. Okay. Okay. Uh, tignan natin. Ayun o, 5 minutes lang. Oh. I-change ko na sa ano, sarili ko ng off. Punta na natin kunin natin papel Hmm? As fast, just 5 minutes. Oh, thank yes, you. You have a great day. Thank you too, sir. And the uh, seal, this right here. What's channel called? Sir? What's your channel called? Ah, Lakay Tracker, sir. Mm. <laughs> It's Lakay Tracker. She already know it's I all I, I always <laughs> I always capture her in my video. Thank you. Okay. Yes! Mabilis yun. 5 minutes nga lang eh. 5 minutes lang yung aking ano doon eh. Oh, eh, gusto na rin siguro umuwi rin eh. Sige, ingat ka na. Okay. Oh. gusto na rin siguro nilang umuwi. Hmm. Ah. Makakali pa rin pa to. Huh. Delikado. Mag-aabol pa ako ng papeles dyan sa maputik mauna yan yan tapos sealed yes! guys sealed selyado yan Woo! tara kaya ang lamig maputik pa pati 2930.1 Oh. Woo. Ah, mga kaibigan, nandito na yung ating uh, certificate of uh, ah, USDA no, may tatak dyan sa baba. Yan, dire na ako. At hindi na ako magputumpik-tumpik pa para makapag-drive pa ako ng mga ilang ilang oras ito kahit mga dalawang oras pa. So paano mga kaibigan, no, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa video vlog natin. Thank you talaga. Stay safe, eat healthy, keep safe on tracking. Peace out guys. Bye. Lakay Pinoy Tracker